तीन गो गिरा दे फोटो खींच फोटो खींच फोटो खींच पंडित जी पंडित ऑनलाइन जी फोटो खींच देंगे पंडित जी को ऑनलाइन क्या दे खींच के दाई मोने पे तीन गो गिरा दे नहीं असली काय देखै छियै ई या तऽ ई छोट बुझना जे छै पाँच रे चक्का बुझने जा कऽ सब दिया सब केटा को दिया के दे चाह खोल ले अभी टाइम आप खोल ले ओ मारे समान प्रणाम करके गोस्वामी प्रणाम करके रामनोट जल रहा है खेल के एना रहते तबे नहीं हो नहीं तो कहां पर ले नहीं पर ले उनको हां ये प्रसाद वहां के चल काठी ठाकुर जी ने जनताको जनामे प्रतिभा अबे दे दो जनामे जनामे 10 मिनट ज्यादा कर ले अरे वो चूरमा भरो ने आम को इसको बुलाने को मैंने फोन किया आप पति ने हां वो बोला उन्होंने पति ने बोला कि सब आपको क्लास है